प्रेम ही एक निसर्गनिर्मित भावना आहे सर प्रेम कधी का कोणावर होईल सांगता येत नाही प्रेमाचा क्षण प्रत्येकाच्या आयुष्यात एकदा तरी येऊन जातो आणि मग त्याचं सगळं विश्वच बदलून जातं